Bizim en çok parçalı iş yaptığımız adamdır Badur. Gürcistan bize çok enteresan bir e, komşudur. Çok enteresan işler yapıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Tarzı bize çok denk. Biz onunla çalışmaktan, o bizle beraber çalışmaktan çok mutlu oluyor. Çok parçalı işler yapıyoruz. O bölgede çok daha fazla da işler yapacağız. O yüzden biz Badur'u çok seviyoruz.